हेलो गाइड कैसे हो आप लोग आज रिएक्शन करने वाला हूँ राजा की आएगी बारात आज रिएक्शन कर रहे हैं और कमेंट करना का वीडियो के बाद देखना स्टार्ट करते हैं चलो चलते हैं में घंटिया बजती है सहनाइया बजती है ढोल नगाड़े बजते हैं लेकिन मेरा तो बैंड ही बज गया

बिना लड़की की सुगर सुशील समझ ली तू ससुरी सनी नहीं निकल गिल मर दे के हाथ जोड़ा तनी हमारी इज्जत के साथ मत कीजिए जब सामने नए सपने हो तो पुरानी यादों को भूल जाना चाहिए वायलेंट लवर बनेगी परी समझी बने के ना तुरा औकात बा और ना ही हमरा घर के बहु बने के तुरा बेटी के हैसियत ये अमीर लोग प्यार के ना पैसा के भुखायल रहे सन तोरा नजर में तो हम गिर चुकल बने लेकिन उनका नजर में गिरे के नहीं खिंचा जब रिश्ता के डोर टूट जाला तो ओकरा तोड़ला के बाद ओकरा में काट बन जाला बेटी से प्यार के लिए बनी खिलवाड़ ना और हम रानी के वचन दे चुकल बनी कि हमार दुल्हन रानी ही बनी है ये हो गया खत्म वीडियो कमेंट लाइक शेयर सब करना और कमेंट uh, में बताना कौन सा वीडियो मैं रिएक्शन दें तो आज के लिए काफ़ी है बने रखता हूँ